東へ赴く己の全ての力を用いるが真の剣士なりあが豪気剣極めし者前 Round one. Fight. E aí, pessoal? Estamos jogando nas ranqueadas. Zangief enfrentando Akuma. Akuma com um golpe dele típico. De ficar jogando Hadouken. Sua magia. Agarrar não, né, Akuma? Agarrar é comigo. Olha. Como meu pilão pra aquietar. <laughs> Eita, o fogo. O fogo tá queimando. Está quieto. Eita, farofa. Tá desesperado, né? Gente, me derrubou. Sai daqui. Ah. <laughs> foi, foi esperto. Calma que dessa vez você vai ver. Hoje não. Desonra, PD. Tá tonto. Toma aqui, ó, meu golpe. Ah! Toma, terminei não. Mass Effect. Gente, agora vai ficar difícil. Tô comendo farofa com requeijão. Pra que esse desespero? Calma. Vai ficar zoneando indo pra trás. apelando, né, com isso. Vem com esse copo. Calma que eu vou soltar o meu braço. fugindo né? Com certeza ele peida na farofa. Sai! Não lá não! Nossa, ficou nervoso. Tem que ficar aqui é esperto. aqui, minha Joga direito. Eu ia pegar em cima, não deu certo. De novo, achava que ele ia pular. Puxa vida. Ai. Fica aí no show. Vai ganhar, tá. Senão ele desiste do jogo. Agora eu preciso ficar esperto aqui. daqui. Meu, quanta magia. Aliás, continua pulando, né? Pra cara te agarrar. Eita farofa. Que desespero é esse? Pra que esse soco na cabeça, coitado. Mãe. Vai, amigo. Só mais um pouquinho. Meu, vai ficar roubando com esse negócio. Ah, 「You lose」我はただ一人行くのみ一人戦い続けるのみ Tá bom. Round one. Fight. vamos, vamos tirar a nega pra ver quem é melhor. Ah, me enganou, foi pro outro lado. Ainda pano. Calma aí, tá me tirando, não é possível. Ainda pano zoneando, indo pra trás com medo. É, amigo, eu tenho que enfrentar você mesmo. Sai daqui. Você ever get tired of being random? Eita. Me neither. Calma aí. Sai! Falta um restinho. Ah, calma, eu ainda, ainda falta aí mais uma partida. Preciso vencer mais dois, duas rodadas. O cara ficou nervoso no Perfect, só pode. Vem. só pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Cara, meu, o ruim de enfrentar como é isso, né? Joga magia pra todo canto. Não para quieto. Vai. Matar logo essa. Só mais um risquinho. Vai! Que bonito! Final round. Fight! Meu, final. Agora é muita atenção. Vou deixar, claro. Era aqui. Vai, pula aí pra você ver. Vamos aqui, ó. Vou chegar ainda mais perto. Já era, amigo, sua vida. Adeus! Uh! Espero que vocês todos tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!